лето июль. Э, мы сегодня решили ее сыграть уже впервые. Э, и интересно, что была песня «Весна-апрель». <laughs> Теперь лето и июль. Тоже хотелось что-то теплое. Хотя есть песни про зиму. Захотелось что-то... А июнь или июль? Июль. 就坚强。 Песня следующая называется «Однажды». come. thank you представить музыкантов. Группа «Сенсор». Меня зовут Саша, Кирилл и Женя.